ආයුබෝවන් හැමෝටම මුලින්ම ඉල්ලනවා මේක බලන ඔයා තවම අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒකම එහා පැත්තේ බෙල් එක ක්ලික් කරාම එන ඕල් කියලා උඩින්ම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරලා මිනිස්සු එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. හරි එහෙනම් ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ කෙනෙක් මිය ගියාම ඒ පුද්ගලයා මිය ගිය බව දැනුම් දෙන්න හරි. එහෙම නැත්නම් ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න හරි විවිධ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවානේ. මරණ දැන්වීම්, බැනර්, පුවත්පත් දැන්වීම් වගේ දේවල්. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයත් එක්ක ඒ හරහත් මේ අවමගුල් අවස්ථාවන්ට අදාළ පෝස්ට් එහෙම පළ වෙනවා. මේ විදිහට මේ මියගිය පුද්ගලයාට අදාළව පළ වෙන දේවල් වල හුඟක් වෙලාවට මේ මියගිය පුද්ගලයාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. සමහර විට ඉංග්‍රීසියෙන් may your soul attain the supreme bliss of nibbana වගේ දෙයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා දැකලා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම මරුණට පස්සේ ලැබෙයිද නිවන් සුව? මෙන්න මේ පොඩි වචන කිහිපය කොහොමද රටක ඉදිරි ගමනට බලපාන්නේ? අද කතා කරමු ඒ ගැන. මෙන්න මේ වීඩියෝ කොට සහල ඉන්නකො මුලින්ම නිවන කොයි වගේද කියලා තේරුම් ගන්න ඔය මගේ ළමා කාලය තුළ මම අනුගෙන් අහපු වචනනුව ගත්තහම නිවන් දකිනෝ නිවන් දකිනවා කියන් නැවත ඉපදීම නැති කරනවා අපි දැම් මැරුණහම නැවක උපදිනවා මවකුසක මවකුසක ඉපදුනේ නැත්නම් නිවන් එම තමයි අපි හිතන්නේ ඔබත් අහව එහෙම හිතන් ඉන්නවාද ඒ මවකුසේ නැවත ඉපදේ වෙනට ජීවිතය තුළ නැවත ඉපදීමක් තියෙනවා තියපුවා කියලා තේරුම් ගන්න ඔබට පුළුවන් නේද. එම නැත්නම් බුද්ධ වචනයක් ආස්සෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවනි නේද. පරනිබ්බුතෝසෝ භගවා පරනිබ්බානාය දම්මං දේසේ චුල සච්චක සූත්‍රයේ මගේ පාටේ. තතාගත බුදුපාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනවා. දම්මන් දේශේති. අසුවෙන් පස්සෙද නැත 35 84 අරක තීරුම එහෙනම් ඔන්න ධර්ම දේශනා කරනවා මොකටද පරිනිබ්බානාය නිවීම පිණිස අපි එකට ගනිමු දුකින් නිදහස් වීම පිණිස කියලා පරිනිබ්බතෝසෝ භගවා දුකින් නිදහස් වූ ඒ උත්තමයන් වහන්සේ දැන් ඒකෙන් කියවෙනවා නේද පරිනිබ්බුත කියන වචනට අදාළ නිවීම ජීවිතය තුළ තියෙන බව උන්වහන්සේ 35 සිට 80 දක්වාම මේ උත්තරිත සුව වැළඳූ බව වැළඳූ කැන කටින් ගත්තා කියනකට විඳි බව එහනම් ඒක තුළ ඔබ අනුගමනය අනුකරණය කරනවා විශ්වාස කරනවා නේද මේ බුදු සමයෙන් පෙන්නන නිවීම මරණෙන් එහා පැත්තේ හෝ කරුවල් ලබාදන දෙයක් නොව අපි ළඟ තිබෙන අපි වසාගෙන ඉන්න දෙයක් කියලා එම තේරුම් ගන්න වෙනවා ඔයාලයි ඇහුවේ පූජ්‍ය මීමුරේ දමවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වපු ධර්ම දේශනාවක පුංචි කොටසක් මම ඒක සම්පූර්ණ වීඩියෝ ලින්ක් එක පහළ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඒක හරියට අහන් හිටියනම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ බුද්ධ දර්ශනයට අනුව නිවන්සුව කියන්නේ මේ ජීවිතය තුළ අපි උත්සාහ කරොත් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් මිසක් මරුණට පස්සේ අපිට ලැබෙනවත් ප්‍රාර්ථනා කරාට ලබා දෙන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙවෙයි කියලා ඒත් අද බෞද්ධ සමාජය ගත්තම බහුතරයක් පිරිස මේ නිවන්සුව ලැබේවා කියන වචන පෙළ කෙනෙක් මරුණට පස්සේ භාවිතා කරනවා කියලා ඔයාලට මේ දකිනේ වයින් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඔන්න හොඳට අහන් ඉන්න මෙතනින් එහාට කියන ටික. හුඟක්ම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා හැමෝටම. ඒ කියන්නේ අපිට කොතන හරි වැරදිලා තියෙනවා. අපි ඒ වැරද්ද පවත්වාගෙන ඇවිත් තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ සහ අපි ඒක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යමින් ඉන්නවා. අන්නේ වැරද්ද නිසා බොහොමයක් බෞද්ධ පිරිසට බොහොමයක් කියනටත් වඩා සමස්ත බෞද්ධ පිරිසටම මේ සැබෑ බුද්ධ දර්ශනය මගැරිලා තියෙනවා. ඒත් මේ මෑත කාලෙකින්දලා මේ නිවැරදි බුද්ධ දර්ශනය ටික ටික සමාජගත වෙමින් තියෙනවා කියලා දකින්න පුළුවන්. නිවැරදි කියලා විශේෂයෙන් කියන්න උනේ අපි හුඟක් තැන් වරද්දාගෙන භාවිතා කරමින් ඉන්න නිසා. ඒ කියන්නේ හරියාකාරර්ථය හැංගිලා තිබිලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියපු ශාකත්‍රස්තවාදයත් අන්න ඒ වගේ දෙයක්නේ. අපි ඇත්තටම වටිනාකම තියෙන අපේ දේශීය ශාකමත කරලා විනාශකාරී ශාක සමූහයකට රැවටෙමින් ඉන්නවා. ඇත්ත වටිනාකම හැංගිලා වගේ දෙයක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි බුදුදහමටත් වෙලා තිබ්බේ. ඒ විදිහට හරියාකාරාර්ථය හැංගිලා නිසානේ තරුණ පිරිස උනත් දැන් දැන් වෙද්දි බුද්ධාම සම්බන්ධව වැඩි උනන්දුවක් නැති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ නිවීම කියන දේ සමාජය තුල මොනම විදියකින්වත් දකින්න නොලැබෙන නිසා එහෙම නොවී තියෙන හේතුවකුත් නැහැ. ඉතින් සමහර විට මේක අහන ඔයා වෙනත් ආගමක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෝ හිතවතුන් එහෙම මේ විදියට නිවන්සුව කියන වචන කවුරු හරි මරුණු අවස්ථාවක සමාජ මාධ්‍යවල එහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා දැක්කොත් එයාලගෙන් අහන්න බුදුදහමට අනුව නිවන්සුව කියන්නේ මැරුණට පස්සේ ලැබෙන එකක් නෙවෙයි නේද කියලා. පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එකකුත් එයාලට යවන්න. ඒකෙන් ඔයා යාළ වෙනුවෙන් කරේ හොඳ දෙයක් කියන සතුට ඔයාට තියේවි. හරි එහෙනම් සරල කාරණයක් නෙමේක ඇත්තටම ඔයාලම හිතලා බලන්නකෝ බුද්ධ කාලීන සමාජයේ ඉඳලා අවසානයේට වැඩ සිටි මහරහතන් වහන්සේ කියලා අපි හඳුන්වන මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ දක්වා නිවන්සුව ලැබූ පිරිසයි ඒ පාරිගිය පිරිසයි සැලකුවම අපි අහලා තියෙනවා සමහරු රහත්භාවය ලැබුවා කියලයි සමහරු මේ නිවන් මාර්ගයේ සෝවන් වීම වගේ මාර්ගඵලවලට පිවිසුනා කියලායි විශාකවානේ පිඬු සිටුතුමා වගේ අය. ඉතින් පැහැදිලිනේ ඔවුන් මරණයෙන් පස්සේ නෙවෙයි මේ ගත කරපු ජීවිතය තුල ලැබුව අවබෝධය තුලින් නිවීමක් ලැබුවා කියන එකයි මේ ජීවිතය තුලම සසර දුක නැති කරගත්තහො මේ මාර්ගයට පිවිසුනා කියන එකයි ඇත්තටම ඒවා පැහැදිලි කාරණානේ. බුදුන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම උනේත් මේ ජීවිතය තුලම ලබන නිවීමකට පාර පෙන්වන එකනේ. ඒත් අපි දැන් මේ මොකද්ද කරමින් ඉන්නේ? ඒකේ තනිකරම අනිත් පැත්ත වගේ දෙයක්නේ. මරුණට පස්සේ ලැබෙන දෙයක් විදිහට නිවන් සුව සලකලා ඒ ගැන නොසලකා හැරලා ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ ගැන හරි අවබෝධයක් නැති නිසා මෙහෙම කරනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේක ලොකුම ලොකු අඩුපාඩුවක් අපේ රටේ බෞද්ධ පුද්ගලයෝ අතින් සිද්ධ වෙන. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අතරතුර මේ දකින පින්තූර වලින් ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහේ අඩුපාඩුව සමාජයේ බහුතරයෙන් සිදුවෙද්දී ඒක මුළු මහත් සමාජයටම බලපානවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නද? ඔන්න දැන් නිවන් සුව කියන වචනේ කවුරු හරි මැරුණට පස්සේ කොතන හරි භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න නැතිනේ. ඒ කාලේ මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන ඒවා ගැන දන්නේවත් නැති කාලේ වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ විදිහට පටන් ගත්ත එක මරණ දැන්වීම, බැනර් සහ කනත්තට ඇතුල් වෙන තැන එහෙම හදන තොරන්වල භාවිතා කරලා වැඩිහිටියන්ගෙන් දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ගෙන් දරුවන්ට මේ භාවිතය දිගට මේනවනේ මොකද ඒ විදිටන සමාජය ඕනම දෙක කලායම සිද්ධ වෙන්නේ ඉතින් කාලයක් ඇද්දි හැමෝම් වගේ මේ නිවන්සුව කියන වචනේ වැරදි තැනට භාවිතා කරන්න ගත්තම මේක ඉබේටම සමාජගත වෙලා නිවන්සුව කියන්නේ මැරුණම ලැබෙන දෙයක් කියලා හිතන තැනට පත්වෙනවා. එහෙම පත්වෙලා තියෙන එකේ ප්‍රතිඵල තමයි අපිට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් වර්තමානයේ සමාජය ගත්තම අපි දන්නවනේ වැඩිපුරම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ අවුරුදු 15 35 අතර වගේ වයසේ ඉන්න පිරිසනේ. මම මේ සමාජ මාධ්‍යයට වරදක් කියනවා නෙමෙයි. සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ බොහොම වටින මෙවලම ඒක හරියට පාවිච්චි කරනවා නම්. මොකද ඒව නැත්නම් මට වුණත් මේ දේ ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අපේ රටේ බහුතරයක් තරුණ පිරිස බුද්ධ දර්ශනය භාවිතාවන් පිළිබඳව වැරදි අදහසක සිටීමනු. මේ නොදනුවත්කම නිසා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිරන්තරව නිවන්සුව කියන වචන පෙළ කෙනෙක් මරුණට පස්සේ භාවිතයෙනුයි වෙන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඉන්න પરම්පරාවටත් මේ අදහසම ඔලුවට යන එක. ඒක නිකන් හරියට මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කිව්වේ ඇලේ දොලේ තියෙන ගල් ගෙවල් වල ගෙනියන එකෙන් පරිසරහානියට අමතරව ඔයා දෙන වැරදි ආදර්ශ නිසා සමාජයේ ඉන්න අනිත් ඇත්තේ දෙයට පෙළඹෙන්න පුළුවන් කියලා අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි මේකත්. මේ වැරදි භාවිතාව නිසා අපේ පුංචි දරු પરම්පරාවත් මේ පාරම යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින් වෙන්නේ අපේ වැඩිහිටි પરම්පරාව වලට වුණා වගේ එයාලටත් මේ අමිල බුද්ධ දර්ශනයේ සැබෑ වටිනාකම ජීවිතයට ගලප ගන්න තියෙන ඉඩ හිරෙන එක. දැන් අපි දන්නවන්නේ නිවන්සුව කියන්නේ මේ ජීවිතය තුළ අපේ උත්සාහයෙන් ළඟා කරගන්න ඕන දෙයක් කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක හරිගස්සන්න. බෞද්ධ හැමෝම වගේ දන්නවනේ බුද්ධ කාලයේ සැලකුවම ඒ කාලේ සමාජයට ඒක කොච්චර වටිනාකමක් ඇති කරාද කියලා. ඉතිං වර්තමානයටත් ඒක ඒ විදිරම් ගලපෙනවා අපි හරි විදියට යොදාගන්නවා නම්. අපේ රටේ පිරිහීම පිටිපස්සෙත් මේ දේ මූලිකව බලපාන තියෙන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලත් හිතල බැලුවොත් තේරෙවි. මොකද මොන දහමක් රටක තිබ්බත් ඒක නිවැරදි භාවිතාව නැත්නම් වෙන්න පිරිහෙන එකම විතරයි. හරි එහෙනම් කොහොමද අපි මේක හරිගස්සන්නේ? මම කිව්වනේ සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ බොහොම වටිනා මෙවලමක් කියලා. මේක බලන ඔයා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේදී අවමංගල අවස්ථාවන්ට අදාළ පෝස්ට් වල නිවන්සුව කියන වචනේ සම්බන්ධ කරලා ශෝකය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරන්න හරි අයින් කරන්න හරි වෙන කියන්න එකක් නෑ වගේ හිතෙනවා නම් සුබ ගමන් කියලා යාළු හරි සහෝදරයක් කියලා හරි ඔයාට කැමති ආමන්ත්‍රණයක් යොදන්න පුළුවන් නැත්නම් අපේ කතෝලික ප්‍රජාව වැඩිපුරම භාවිතා කරන සමාදානීය සැතපේවා වගේ දෙයක් කියන්නත් පුළුවන් මොකද ඒ වගේ දෙයක් භාවිතයෙන් පවතින දර්ශනය විකෘති වීමක්වත් හානියක්වත් වෙන්නේ නැති නිසා ඒ වගේම මේ අවමංගල දැන්වීම නිර්මාණය කරන ශේත්‍රයේ ඉන්න අයටත් මේ ගැන දැනුවත් වුණාම එයාලටත් පුළුවන් ඒ අවමංගල දැන්වීම්වලට අදාලා ඇනු මුදුන් පුද්ගලින්වත් දැනුවත් කරලා නිවන්සුව කියන වචනය භාවිතයෙන් නිවත්වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයා දන්න අයත් මේ දේ කරලා තිබ්බොත් අඩුපාඩුව පෙන්වල දීලා නිවැරදි කරන්න සහ ඔයාගේ පවුලේ අයව මිතුරන්ව දැනුවත් කරන්න. මේවා ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපිට පුළුවන් මෙතනින් පටන් ගන්න. තවත් දෙයක් තමයි මරණ දැන්වීම වල තියෙන අනිච්චවත සංඛාරා කියන වචන දෙකත් අපේ වැරදි භාවිතයක්. ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරි වීඩියෝවකින් හැකියාවක් ලැබෙන විදිහට කියන්නම්. ඒ වචන වෙනුවට මේවා නිර්මාණය කරන අයට පුළුවන් සාතිශය සංවේගය, බලවත් ශෝකය වගේ බුද්ධ දර්ශනයේ සැබෑ අර්ථයට හානියක් නොවන වචන යොදා ගන්න. කොවිඩ්-19 වෛරස් එකත් අපිට මේ අවමංගල අවස්ථා සම්බන්ධව හොඳ පාඩමක් කියලා දීලා තියෙනවනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න කියලා ඉල්ලනවා පුළුවන් නම් නැවත අර පරණ පුරුදු ක්‍රමයටම නොයා. උදාහරණයකට අවමංගල අවස්ථාවල පොලිසින් සැරසිලි භාවිතය හැම ඔයාලා නොහිතන විදිහේ සෑහෙන පරිසරහානියක් සිද්ධ කරනවා. හරි එහෙනම් අවසාන වශයෙන් ඔයාලත් මේ ගැන උනන්දුයි නම් හොයලා බලන්න කියලා ඉල්ලනවා මොකද කාලයක් තිස්සේ ලෝකය ආලෝකමත් කරන ඉර කළු අලාකුලකින් වැහිලා තිබිලා වගේ අපේ ජීවිත ආලෝකමත් කරන්න හැකියාව තියෙන බුද්ධ දර්ශනයත් කළු අලාවකින් වැහිලා තිබිලා දැන් දැන් විවරමින් තියෙන්නේ අන්තිමට ඉල්ලනවා මේ ඒක වචනයක් දෙයක් අල්ලගෙන නටනවා කියලා සුළුවෙන් හිතලා නොසලකා ඉන්න එපා කියලා මොකද තනි තනි ඡන්ද හුඟක් එකතු වෙලා දැන් මේ වර්තමානයේ සිද්ධ වෙනවා වගේ අපේ රටේ පිරිහීම තීරණය කරනවා වගේ අනිත් පැත්තට අපි අදහන නෙවෙයි අපි අනුගමනය කරන දර්ශනයේ නිවැරදි පැතිකට හොයාගන්න එකෙන් මුළුමත් සමාජයකම සුභසිද්ධිය තීරණය කරන්නත් පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයා ලංකාවේ ශාක ත්‍රස්තවාදය ගැන දැනුවත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඇලෙදොලේ නාන්න ගියාම ඒවයි ගල් ගෙවල් වල කියන කෙනෙක් නම් ඒකෙන් වෙන බලපෑම දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න.